कभी चुप चुपी असुवर्ण कभी छुर पकोड़ मिलन असही कांड बोले तोरे साबित तो तू कोई दे कोई दे मारी रानी जानो रे कभी सपन मावे कभी हकी कोते लगे कसु करने भूलो रानी वो मारे जानो याद आवे मैं रोड़ावे अन्य लगन महेश एडिट ओय मैं से मत तरसावे या जा या जाबो मारी रानी जुआ